どこまでも続くような弱虫金星ステージへの迷宮壊れそうで逃げたくなる手招きしないだきらめの衝動誰かを責めても進めないことくらい分かってる 分かってるから殴り飛ばせ弱い自分は捨てていくよ解き放て心のモンスター夢への坂道のコースター誰にも止められないんだ歌え歌えその鼓動を足りな温度こと上げてけ涙さえも乾くようなスピードで声張り上げるマイチェックワンツー解き放て今僕の中のモンスター 当たり前だと勘違いして話題とする神社まだ見えない光の奥で輝ける未来そうじゃなきゃなんだ誰か教えてよここじゃないだ 近道を破り捨てるすがる気持ちは邪魔者なの って心のモンスター夢への片道のコースター誰にも止められないんだ歌え歌えその鼓動を足りないな温度ごと上げてけ涙さえも乾くようなスピードで声張り上げるマイチェンワンツー解き放って今僕の中のモンスター 涙さえも乾くようなスピードで声跳ね上げるマイチェイクワンツー解き放て今僕の中のモンスター足りねえな温度ごと上げてけ涙さえも乾くようなスピードで声跳ね上げるマイチェイクワンツー解き放て今僕の中のモンスター